सो जस्ट वर्क टप होइन happy new year Baishakh first today and I on my bed the all the late night set अनि what we are doing today भनेपछि होइन we are going to the मेरी सिटी किनकि मेरो भाउजूको आज डेलिभरी डेट दिएको छ होइन अनि so we are going to go pick our son got no that hill is a boy so let's start journey अहिले कति बज्यो साढे बाह्र हुन लाग्यो अब हामी एकछिनमा त पाँच दस मिनटमा सबैजना हस्पिटल जान्छौँ मम्मी दुईजना मम्मीहरू म आकाश शशी एउटा उतै आउँछ होला सिधै अनि त्यसपछि लगाएर हेरौँ डाक्टरले के भन्छ डाक्टरले डक्टर <laughs> हामी डाक्टर भन्छ नि त आएर अब कहिले डेलिभरी हुन्छ मलाई मलाई डर लागेको छ भने कम्ता डर लागेको छ यहाँ मैले देखाएको पनि छुइनँ त <laughs> यस्तो डर लाग्छ भित्रदेखि डर लाग्छ अझ सोध केही सोध्नु छ भने सोध लाग्छ डर लगाइहाल्छ हस्पिटल जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेको त ए मलाई त अब एकदम सबभन्दा पहिला त एकदम खुसीको कुरा छ किनभने एउटा महिला भएपछि छोराछोरी जन्माउनु अनि आफ्नो कर्तव्यहरू निर्वाह गर्दै जाँदाखेरि नाति नातिनाहरू पाउनु यो पनि एकदम जीवनको खुसियाली हो <laughs> पहिलो अर्काको दोस्रो त पनि नभएको कि है यो पनि एउटा सन्धु हो नि होइन यस्तो पनि यसको सासूको पहिलो मेरो त्यही भएर अब खाना खाएर जान पर्यो बाह्र कति बजे साढे बाह्र बजी ए भइसकेको हो लु जानु सकेर त गर्नु र हाम्रो यहाँ दुईजना हजुरआमाहरू भेला हुनुभएको छ अब हस्पिटल जाने तयारीमा छौँ हामी यो पिङ्क लाउने चाहिँ हाम्रो घरको हजुरआमा हुनुहुन्छ ग्रिन लाउने हाम्रो मामलाको हजुरआमा हुनुहुन्छ हजुर पनि पहिलो नारातिना पहिलो सन्तानको मेरो पनि पहिलो सन्तानको पहिलो नानातिना हामी त यति हेप्पी छौँ कि ल राम्रो होस् सुस्वास्थ्य होस् यति हाम्रो चाहना छ त्यही त ढिलो पो भयो होला हौ अलिक एक बजे भन्दा म हेन्सम भएको के म हस्पिटल गएको म अर्को गएको म यस्तो के यो नहुने परि अनि ए बुवाले त कति उयो रहेछ नि भन्यो त्यो बुवाले त यहाँ कुरा गर्नुभएछ म त हो भन्छु होइन सिङ्गर हो कि त्यो सिङ्गर लाग्दैन कि कस्तो धुवा मुखाल्को के त्यो अझै पनि धुवा छ राम्रो छोरालाई आउन सधैँ यस्तै खुसी साथ खुवाउन पाइयोस् Đâu không được. Dalam suatu senang berwarna komida không kayus, asti asti, sudah hasil baca. Tuh saya belum. Kalau ini dalam sampai. Fondi ni mila sampai dah. So we are at Medicity right now, and we have Easy in the house. Mama Don, Kako Don. <laughs> and भर्खर दबाइदिएको छ होइन लेट्स सी के हुन्छ for the test to be noted hello hello this is me Mama Aldan Giri के सोध्नुहुन्छ सोध्नुहोस् तपाईँ अब इन्टरभ्यू लिनुहोस् भान्जालाई के भन्नु छ भविष्यमा डक्टर द डक्टर ल जमिन लागिरहेको छ तपाईँलाई मलाई अहिले एकदम दुःख भइरहेको छ Several days later.